もうすぐだもうすぐだららこの縁が紡ぎきれるまでずっと待ってずっと待っていたやっと僕の僕の 欲張りはしないよめい子にするから僕は生まれ